2008 hogeita bigarreneko ekainaren amarrean, Barakaldon, berrogeita main urteko gizon bat atzilotu zuten. Gizon hori, larogeita amar urteko amaren indarkeriazko eriotzaren erantzulea izango litzateke. Beste behin ere, gure gizartearen egitura patriarkala agerian geratzen da gizon batek kasu honetan bere amaren aurka erabilitako indarkeria erabiltzen duenean eta gizonak eskutatu egiten du gainera eriotza eroketa baten ondorioz gertatu zela. Benetan gertatutakoa eskutatu. Además, Según fuentes oficiales, se concluye que la mujer no recibió la atención médica necesaria tras sufrir las lesiones. y fue trasladada al hospital en estado muy grave el pasado 26 de abril. Desde la Marcha Mundial de las Mujeres de Euskal Herria denunciamos este segundo asesinato machista en nuestro pueblo en lo que va de año. Entendemos que el uso de la violencia machista contra las mujeres sigue siendo el arma que utilizan muchos hombres también en el caso de la violencia machista ejercida en el ámbito familiar. Emakumeok lehen eskutik dakigu zein arrisku dagoen etxe eta gure bizitzetako espazio pribatuan. eta mugimendu feministatik kalera irteten jarraituko, jarraitu besterik ezin dugu egin, gure bizitzak markatzen dituen egiturazko indarkeri hau zalatuz. Osasunaren munduko erakundeak dioen bezala, planetako hiru emakumetatik bati eragiten dion errealitate hori ahalik eta espazio gehienetan zalatu. Asu seguiremos exigiendo respuestas colectivas, tanto a las instituciones y administraciones públicas. Más aún en momentos en donde prevalecen los retrocesos en todo lo que tiene que ver con los servicios públicos y sobre todo con los servicios que tienen que ver con el cuidado de la vida. Ala ere, emakumen mundu martzatik eta mugimendu feministatik oroar indarkeriarik gabeko bizitza izateko eskubidea aldarrikatzen jarraitzen dugu eta aldarrikatzen jarraituko dugu bizitza zaintzak eta askatasuna ardaz bezala aldarrikatuz. Nastatuta eta batzuetan nakatuta egonarre, badakigu borrokaren eta kalera irtetearen jarraitzea besterik ez dugula. Gora borroka feminista!